Куда, куда, куда? Бей. Го! Двое, двое. Церковь. Бананов. Дайте есть. А, блядь, ш... Извиняюсь. Это было невежливо. Не стоп! Здравствуйте. апарта. Кабельный. Два апарта, два апарта. За, за, за 10. Отлично. Чар. Ай, хорошо, хорошо. Тейк uh, АВП. Найс. Nice. Хорошо, хорошо. Thanks. Тяжелая бомба винта. Мидл, буллер. А, тоже до сайта. Ставь пачку. Пачку ставь. throw in smoke. Сити идет. Еще. Минус 27. Ну, либо совет, либо через баран пошел. This move. Let's the hill. Thanks. Oh, mi piace qua. Ci si chiude, oh, sulla Пиздун. Да. сайт. Ой, сити. wished they were never born. Sorry. It's okay. B. Uh, bomb near the apps on... To be. Let's be. One very low speed. Нехай. С двух сторон зажали. It's B. HP. Go B, go B. low. Yellow. Oh, orange, good. Okay. <laughs> nice. Maybe uh, they rotate on A. Yeah. Yellow. Пуш, пуш, пуш, пуш, пуш, пуш, пуш, пуш. Ран, ран, ран, ран. Go to bomb. Oh no, go away. Get back. Go to Kazakhstan. Да, it's like a hero. оранж, оранж. Ау. Да, хотел подсветить. Ой-ой-ой, что-то они подрубили, какие-то не жесткие стали. Ой-ой-ой, творят. Снюс, давай, мы тебе верим. Э, просто я перестал убивать. Ну зачем ты так сделал? Не надо, не надо. Safe, safe. Run. сейчас трахаю, выражите. Полно чего. Надя. Что-то я чувствую. Куда, куда, куда, куда? Эй! А, Эпс Молодые ждите. Ой. Да не топчи ты, блядь, топчешь как А куда мы рашим, родные? Ну не рашится, не надо, не надо. Да раш. А не рашим, А, все, заебали, я. посади. Спасибо. Банан. Есть банан. Понял. И темная. А сейчас справа будет, ты около банана. И банан ласт. да, диффуз. Ласт банан, диффуз. Хорош. Спасибо Ой, за игру. Все, спасибо. Всем удачи, мужики.